not make it. I don't think I'm gonna make it without any help. О, Орда идет, по-моему. Ты идешь или нет? Ковыляю. Хадисов, нет, нет, сюда, левее, правее. Спиной. Вот, завалился, отлично. <laughs> Он впал просто, он просто впал в дверь. А, да, его за пятку укусили, он, умирая, упал туда. Нормально. <laughs>